por Fosforescena sem noc passeina I snakker života sina Moja sam dala na najmahnuće O gospode prije Deus dá-me Gospode, stjena si Bog spasenja i snaga života si Moja si nada i nadahnuće Tebi ću vjeti. Gospode stina si mog spasenja i snaga života si moj. Moja si nada i nada kuće, tebi ću vjeran ostati.